проведемо експеримент. Розстріляємо монітор, буду знімати мій телефончик. Е, монітор буде не просто так розстріляний, а включений. Навіть, можливо, щось показуватиме. Монітор готовий, включений і чекає нашого відстрілу. Запускаємо відео. Молодець.